This video contains recommendations that can save lives and stop the spread of the coronavirus, translated into a minority language of the world. كل هيك مردمشت سفر السلام كان وزم زاهدة بروين خان كورونا فيروس بابتن يمي جنن بوينگ فيديو هدم بو سفر كورونا بابتن يما نشونشت يا يما علامت في بابتن زيادتر خانم دميسو فيديو كيكم هدم Адам маже хацем уаресе шкор уацнын, ёцемын хата бачатхака бобатен ксахету, ки цесохт хатацемен штраховен. Цесохт ки еми айон, ки хаем биморини гал хечиз илоջ наст, ёй хечиз доргиги наст. Хаядыстан лу пярки хаем ки хатта, ոզի դիգար խալգը, հացեն բիմորի են, վիր լեցրեն, ոզ հացեն բիմորին խատը շտրախով են։ Կոşişսերit կերժու ավալունգ վիրյո զրուրտայինիտ ագերկիկոյա նևինիտ։ Կորոնա վայրեսի ղավչ սավկուն ոզ եմշ ուինգը բաս նևեզին։ Հայադստան եմշ ծիի խալգն պիի խալգ ղավչ ջալդուոստ։ Յանի ղավչ օսոնի եմշնշ եմ ծիի խալգն պիի դիգար խալգ ոց նբաս վեզիտ։ Եմն նիշուն իշտիվ չիզ։ Հայեմ վայրեսիշ դսպո շուշ ղավչ ջալդ ջերեմ դյանիսկ պո շուշ ղավչ ջալդ ասարցար։ Ղավչ խալգը շացեմ բիմորին ծեմերին։ Эхч хушуш яни тоза хавош негота. Андаваранг, гавч ам нишониште в Ямен. Хаядистан, агер ки десав вашкиг вите. Кохн, веск кохн вите. Рижин, йой дард вите. Йой веск кохн везде. Емиян мумкин ки тои корона черенг. Йигун халгвнеш дур рижд. Йигун халгвнеш джордишт рижен, яни бандишт шрижен. Сарыш рижд, йой мис юп решт. Йигун халгиштеш вульхак ёй йитен питне чизе мзадырст малюмха кыбас невезин магам ды зёт халгыш э авалюн гнишон иште мостки яштыртов дин уэск кохныш визит хар ю агер ки куин бэ ацемвен ю ёй буй ёй кифч нишон ишт вите хайври лазим ки яште хухуны дест хален уэца хухуны халгвен бэ вир хален яни траве зјот мелохшен. Хазур ки саве хацем нишунвен, ю бедухат гот. Ян дием зрур бавар царит ки сахт си дигар халгвен, вир халит, ци сохт ки сак савер تجویز خید. تا خو خون دست حالیت سی دیگر خلق ون دیر حالیت تا صابونن خود است بفتیر وز دیید وز رخبرت قاخت وز شترفید اگر که دزرگ خلق ونش سشت حالیت دکم دیکی هایم نشونش بیداغ ویدک هیا رنگ به تا خو خون دست حالیت մեհոզորսաշտբը, հայեմ բիմորիա, հայեմ ուարեսը, շկոր վիտ կումիտ։ Դիոդ լեցրիտքի եմ բո հավտա դրզդ, կիսաշտ հայեմ նիշոնվը, դխատմալում կակբասուեզիտ, շոբոշ։